สวัสดีครับผมครับはい今回なんですけども、はいまあ、トンローのねとある場所に来ておりますとある場所だねはい、まあ、スクンビット言いますとスクンビットの添いの53の奥地なんですけどもはいここにねなんとねめちゃめちゃザ屋台のお店があるんですよザ屋台そうもうこれこそが本当屋台の原点なんじゃないかっていうぐらい屋台なんですねそうだねで人気なの お客さん多くて、うん、人気で、うん、でまあ先日僕らも食べに来て、うん、もう普通に美味しかったじゃないですか美味しかったですそうなんです今回はねもうこちらのお店を皆さんに紹介しようかなと思ってね、ね、来ております、はい、まああのねクイット屋さんですクイット屋さんはい、はい、なのでねまあ早速今回ねこちらの方で、注文して食レポの方していきたいと思いますはい、はい、行きましょう まあ先日なんか美味しかった時に「今度動画撮りきていいですか?」って言ったら「そうそういいよね」で毎日やってるんですけどやってるよってことでねいろいろと教えてくれて、うん、ねおじちゃん優しいおっちゃんなのよ優しいおっちゃんですねそうเอาบะหมี่ต้มยำหワンタンもお願いします พริกเอาเคี้ยวด้ワンタン頼むとき、キアオってするのまあ、あの基本的にまあワンタンはね最後でキアオキアオっていうんでそうでも麺もねもうバミーとかあの仙台とか、うん、麺も全部あってでバミー中華麺も全部あってあとはねワンタンもあるんでまああの一般的なクイック屋さんと同じですよそうであの普通のクリアスープはね南菜って言ってでも僕は好きなのはトムヤムあとはヘーン汁なしがあるんで、 まあ、これだけね覚えておけば全然ね注文もね問題ないと思いますบะหมี่เกี๊ยวต้มยำมากินสองเทือเลยนีมาเทือแรกว่าเขามาขอถ่ายวีดีโอได้ไหมได้ได้แต่พิบปนเด้อโอ้ยโบแมนตัวปนตัวปนปนบัดผมอยู่ข้างหลังบนลองสชอี นั่นนี่อยู่ในถุงนี่ นี่ีมึงทั้งนี่นี่นี่ทวกคนเนี่ยเอถ้าเป็นกระจกแล้วหน่อยหลายสายล์ของเราทั้งหมดนี่น่ายังเขาอุปดิษฐ์หกเกียวห้าหกสิดนะลุงเราเพิ่งสั่งเล้ตอนนี้ Nổi rồi Nửa lưng Nhanh nhạt Nhạt nhiều Chạp Không, chạp, oh, chạp, chắp, chắp, chắp, nó cứ đứng vào Cái này nhé Không yếm nữa nè Áo bào bạc ได้แล้วเราไปมันบ้างท้างบนนี่เดี๋ยวก็หมดติดท้ายเอาวาสบไว้ที่สั่นตายอยู่ไหนเห็นเลยโมโม้ก็ได้เห็นอยู่สมีเห็นอยู่บอบบเดียวอยู่โโปลาได้แล้วร็จที่เนี่ยบ้านไหนไม่ต้องจับ มีน้ำใสอ้าวเกี่ยวนกว่ยิงกันวได้ได้วนเกียว เกียเกียเกียเกียน่าจังหวะพ็ดีด้วยคนหลายๆบาทเย็นนี้เผื่อเข้าไป มีลิลลี่หลือเลยเข้าไปเข้าไป มาหนุ่มมาสองคนเลยเร็วใส่ถุงไปกินเนี่ยはいじゃねあの、まあ、バミートムヤのね、まあ、注文して出てきました、まあ、これねもう先ほど見ていたとい分かるかと思うんですけどこれね麺の量が半端じゃないのよこれ麺めちゃくちゃ多いんですよこれわかるかなこれほら <laughs> これね、ま例えるとしたら他の普通のクイット屋さんの多分麺2倍ぐらいはあるんじゃないかなと思いますで前回食べに行った時も麺が多くてこれなんかもしかしたらサービスかなんかなのかなと思ったんですよでも先ほど注文してる他の人のやつとかも見たらもうみんなこの量だったんで多分ねもともと多分麺の量がねこういった量なんだなってね感じましたはいじゃあねスープからいただきます うんスープ美味しいでね僕が頼んでるのはトムヤムスープですけど、まあ、辛さ加減がちょうどいいああそうこっちスープ飲んでみてたまたああちょ飲んでみましょう超うまい <laughs> なかなかこの系のちょっと甘いスープうんうまくない 飲みやすいトムヤム嫌いな人でも飲みやすいようんこれはなんかほんとクリアスープって感じででもねそんなに味が薄くないなんか野菜の甘みみたいなのが超出てるそうまああの一言で言うと味の素まあまあまあ <laughs> あの味の素と砂糖まあ入ってるそうもちろんね入ってるんでそこははいじゃあねいただきます シンプルに美味しいでまあね結構もう最初のからこの価格で撮ってると思うんですけどなんで TJ そんなとこ座って食ってんだって思ってる方多いと思うんですけどここねテーブルないんですよ、うん、テーブルがなくてその代わりにこの青い椅子がねまあ6個7個ぐらいあってだからこれ僕みたいな感じでここに座ってこの青い椅子をテーブル代わりにして食べてる人もいれば このね青い椅子に座って手で持ちながら食べてる人もいてこれがね、まあ、このお店のスタイルらしいです、うん、でねこの間おじさんに聞いたらそうここはねテーブルとか置けないからだこうやってね椅子をね置いてるんだよつって好きにして食べていいからねっつってここは何でも OK だからっつって <laughs> って言って豚のカリカリ揚げみたいな入ってたこれチャーシューじゃないのチャーシューじゃない豚のあの皮揚げみたい入ってない おほんまにこれねこれ超うまい嘘めちゃくちゃうまかった今一個だけ入ってこれかな一個だけ入ってたよこれこれそれじゃねえそれかななんかカリカリしてるやついやめちゃくちゃうまかったびっくりしたそれ多分これなのめっちゃカリカリしてるこれじゃあ多分それかなちょっと味付いたやつでしょうん俺さ究極いっちゃえば子供でも食いやすくね俺の方はうんそれそっちはほら辛さがないからうんナムサイだからクリアスープだからうんでもねこのトムヤムはね食べやすいよ うん、これ多分トムヤムとか辛いの苦手な人でも全然食える、うん、味付け具合でだからねちょっと辛党な人はね唐辛子加えた方がいいかもしんないですけどでもうん全然これでもね美味しいなかなかさバンコクでバーミーってあんまり食べなくない食う か俺バーミン食ってる時いつも地方行ったなんか通り道とか地方行った時とか多くてさ、バンクだって米とかさガパオとか多くなってるあんまり俺食いっては食いイメージない俺まあまあ食うかなんでうんでも正直バンコクにあるクイット屋さんは当たり外れが激しい激しいんだ、うん、これって毎回トムヤムしか食わないじゃんトムヤムでも本当になんか雑なところは雑だからなるほど、俺でも作れるよみたいな あと本当になんかひでえと思ったのがそのクリアスープになんか上唐辛子入れてちょっとナンプラー入れてトムヤムって言われたことあってマジかうんそれやだねそういや全然トムヤムじゃないですよって思って <laughs> ただもうそれ唐辛子入れてるだけですよみたいなところもあったりとかしてでもまあねこんなねここで食レポ機会ってなんだけどやっぱりトムヤムで一番美味しかったとこはあのあそこだねいのそれんそれをでお前食レポしてるんだよ <laughs> でも緊張深いようん、この美味しいんだよ でもその前食部とかあそこどこだっけ早田の方だっけトムヤムヌードルなんか超人気店って言ってたそれそうだ俺じゃ行ってないうんでも編集しんの前だよえちょっと覚えてねえよそうまあ僕は名前思い出せないんですけどそう早田とかあっちのだったっけなプラトゥーナプラトゥーナのもうちょい奥の方だからうんそこのトムヤムは美味しかったねここはうん でここも美味しいよほらあそこは何だろう専門店じゃない、うん、うん、でもこっちはもう普通にクイット屋さん屋台のクイット屋さんだから屋台のクオリティでここまで美味しいの提供できるって俺的にはもうね素晴らしい俺めちゃくちゃうまいと思う、うん、は普通のクイット屋はうまい美味しい美味しいここはやっぱ麺の量が違うねいやクソ多いよ、うん、マジで多い、うん、でしかも具もさチャーシューも入ってる、この豚のすみれ、うん、これ魚じゃない豚じゃん鳥か、 も入ってるでしょでこの八宝菜みたいなのも入ってるでしょ、うん、ね具も盛りだくさんでこのボリューム多分これがね人気のもう秘訣なんだろうなと思いますよでやっぱりねこのお昼のこの時間帯にしか営業してないってこともあってこの時間帯もう12時前後お客さんがすごいっすさっきからもうずっと行列ですからねうん OK ถ้ายังไง はいじゃあねまあ完食しましたごちそうさまですごちそうさまです まあ、会計なんですけどもこちらね、まあ、1杯50バーツなんで、はい、まあ、2人で100バーツでした、はい、あこの50バーツって金額ね意外と安くはないんじゃないかなと思う方いるかも分かりません、うん、ただ思ったのよ量が多いじゃない量多いそう量が多いから50バーツでこの量ってねうんでも量が多いからこの金額なのかも分かんないまあ俺らトッピングしてっからねワンタンまあまあまあまあ <laughs> 確かにそうで50バーツだとしても具とか麺の量考えたら 全然なんかもうプラスなんじゃないかって、全然いいと思うよまあ、まあ、全然むしろむしろ俺はもう全然いいよ、これ以上安くしろっていう方がおじさんに悪いわマジで、うん、うん、って感じでまあでもこちらのお店まあ、見ていただかると思うんですけど本当常連客の方いっぱいでいっぱいだねもうね人気のお店です、うん、まあ、トンロのこんな家にまず、ね、屋台があるなんて思わなかったですし、うん、まあ、いい発見できたんじゃないかなと思います、はい で、まあ、先ほどあのおっちゃんに聞いたら、まあ、土日は休みで、営業日はまあ月曜日から金曜日とのことでうん、で10時から13時頃までなんですけども基本的に売り切れたらお店閉めるって言ってましたあなるほど、ね、だから大体1時前後には売り切れるかな長くて2時ぐらいだよあなるほど、ね、大体いつも損害に終わるよって言ってたんで、はいはいもしねもう旅に行きたい方は、まあ、早めに来ることをお勧めします、はい、できたらね僕みたいに地べたに座って がっついちゃってください、まあ、これタイに溶け込むんだったら一番いいよそうレスで食う、うん、本当タイ感を味わえるそうこれが本当にもうタイのローカルスタイルなんで、うん、だってほらタクシーの運転手も食べに来たぐらいだからそうだねうん、これこそがローカル人気店の証ですよ、うん、なんで皆さんねぜひ来てみてくださいはい、はい、では本日も最後まで動画をご視聴ありがとうございますチャンネル登録高評価よろしくお願いします